Ini desa kami, namanya Desa Tasese. Di sinilah kami tinggal dan dibesarkan. Nah, ini satu-satunya sekolah yang ada di desa kami. Beberapa siswanya memilih bersekolah sambil bertani. Salah satunya Pak Harudin, murid kelas 2 SMP. Menurut Pak Harudin, sekolah dan bertani sama pentingnya. Sekolah memberi kami bekal pengetahuan yang bisa digunakan di masa akan datang. Bertani adalah pekerjaan turun-temurun yang menjadi kebanggaan di desa kami. Saya tidak gengsi karena bapak ibu saya seorang petani sekarang itu diutamakan dan oh, juga dan pertanian juga bertani juga sangat penting juga karena itu adalah apa namanya untuk kebutuhan kita toh tidak ada yang salah kalau kita artinya eh, menuntut ilmu sambil bertani eh, musim panen hmm, udah kai tahu gak sih anak nggak mau main bagi anak kai bantu masalah pemilihan ya mungkin tergantung pada manusia manusianya itu sendiri toh ya mungkin mungkin juga itu merantau ada semacam apa namanya pengalaman yang ingin diketahui sedangkan bertani mereka mungkin agak berakat mungkin dia rasakan berat mungkin seperti itu karena memang itu sangat berat ya motor mesti bola nah anu mina bantu gitu ana bantu kalau saya bantu motor mesti bola jadi main mina bantu tutuana lalu ngasih memberi mari kai nge kalau e eh, punana ke gurung kuri olo ya punana lakia na kuta na kana kana ngapa nu mantang nge rakia tele bakka ngalak ke sekolah ngalak ya kang para surak kirin ja mangir gurungku anu pagi-pagi bangun membersihkan nyapu eh, jam delapan berangkat pergi sekolah jam setengah satu pulang pergi potong padi kan bagus sih kalau ada yang jadi petani, Betul. ada yang jadi PNS, ada yang jadi guru. Petani itu sangat penting bagi kehidupan bangsa Indonesia. Jika tidak ada yang jadi petani, kita tidak bisa menghidupi kehidupan Jadi kalau nanti na sikolanku nanti nasi tinggi aku jadi gulai, nanti tinggi sekolahnya. Karena ke petani mah kan nggak nana sentong petania. Ya? Ka tinggi mi sekolana, ka rate mi sekolana no seming kana kamane jaman no sekolana no kan turut ibara. Jadi pernah aku petani kan ni bebaskan ku petani no sentong petani yang kana kamane mati nama makku, kamu minip di kana ya petani. Persana ni kana ya, kana yang jama-jama. Kale ba mi tset no la kantor ka. Mai guru petani atina diganggu ko no sentong mi kana kamu oh kamane makku riolo na e mari petani tuh tumpan ne. Sekarang ini banyak anak muda yang memilih untuk meninggalkan desa. Ada yang merantau, ada juga yang bersekolah di kota-kota. Tapi kami masih tetap percaya tanah luhur kami tidak akan kekurangan petani muda. Pak Harudin contohnya.